Hello students, welcome to English for Indonesians with me, Mr. Ega. We're back again. So today's lesson, we're going to talk about used to, be used to, and get used to. Perbedaannya apa saja dan ini masih berkaitan dengan uh, pelajaran sebelumnya. Ya, kalau uh, belum tahu silahkan diklik yang ada di atas. Dan oke. Okay. Seperti biasa kita akan mulai dengan conversation dan kebetulan ada tiga, Agus, Rose, dan Alan. Alan. <laughs> okay. Ag Ag Agus says, Hi Rose, how do you get to work every day in America? I drive my car. You drive? Alan says. Yes, but I used to take a bus to get to work until the traffic got worse and worse, so I took a driving lesson. Well, was it difficult? No, it wasn't. It's easy once you get used to it. Once you get used to it. Um, excuse me. <laughs> I agree with Russ. I was also used to taking a public transportation like bus because I wasn't used to driving car. But I've been driving my car for two years now, so I'm used to it. Alright, let's see the difference. Number one, I used to take a bus Two, I'm used to it. Three, it's easy. Once you get used to it. Oke, okay, kira-kira apa perbedaannya? Let's see. Um, Oke, <clears throat> okay, number one ini tentang, menjelaskan tentang uh, situasi di masa lalu uh, yang ber yang berulang-ulang. Ya, yeah, I used to take a bus. Mungkin masa lalu dia sering gitu. <laughs> Taking a bus to go to work. Oke, okay, kedua ini menjelaskan tentang adjustment kesesuaian di saat ini. Dan yang ketiga, mulai familiar, mulai terbiasa dengan kegiatan yang tadinya asing, sekarang jadi terbiasa. Oke, okay, the use of used to biasanya dengan untuk sesuatu yang tidak asing lagi dan familiar kepada kita uh, terhadap kita gitu. Jadi uh, udah awam gitu ya. Formulasinya atau rumusnya seperti ini. Subject to be used to in pilihan uh, plus subject. Contohnya seperti ini. I'm used to living as an adult. Saya sudah terbiasa. Saya terbiasa hidup sebagai orang dewasa. I'm a teacher, so I'm used to speaking uh, speaking in public. Saya itu seorang guru, jadi saya terbiasa berbicara di depan umum. She is used to Indo uh, Indonesian food. Ini langsung objek Indonesian food, jadi dia terbiasa dengan makanan Indonesia. Walaupun tidak ada with, tapi uh, di sini artinya dengan makanan Indonesia. Saya ter, eh, dia terbiasa dengan makanan Indonesia. Oke, okay, bias itu di penggunaan tenses lain uh, cuma butuh change. Jadi I have been used to Indonesian food ini adalah present perfect. She has been used to Indonesian food ini juga present perfect. Cuman have-nya di berubah jadi has karena uh, eh, subjeknya she plural third person too. They will be used to unit input. Ya, menggunakan will pastinya adalah future simple. Ingat baik-baik formulasinya di highlight kuning. Oke, okay, kita bahas tentang get used to now. <clears throat> apa nih kira-kira? Oke, okay, we use get to untuk apa? Oh, bicara tentang proses menjadi uh, familiar, terbiasa. I'm finding this new job hard, but I'm sure I'll get used to it. Kayaknya Pekerjaan ini susah tapi saya pasti yakin saya akan terbiasa. It took my mother years to get used to living in London after moving from Pakistan. Yang kedua dan ketiga uh, juga merupakan proses dari uh, apa ya, becoming familiar. Jadi suatu hal yang uh, awam. Belajar mulai terbiasa dengan lingkungan baru atau situasi baru. I'm getting used to the noise now. Saya mulai terbiasa dengan uh, suara bising sekarang. Alright, be used to dan get used to bisa digunakan di past tense, present, dan, atau future tense. Kita sampai ke latihan. Oke, okay, pause dulu sebelum uh, menjawab. Ya, yeah. jadi benar-benar tahu uh, memahami atau tidak karena uh, slide selanjutnya akan uh, saya tunjukkan answer key-nya so klik tombol pause-nya yeah. <laughs> oke okay, uh, eh, kita punya lima soal di sini dan gunakan used to be used to dan or be getting used to number one his mother used to cook for him karena ini kegiatan yang selalu diulang-ulang is to cook. He is used to his wife being mad at him. Ini dia terbiasa. Dan mulai. Only his brother that used to visit him when he was in jail. Visit itu kegiatan yang berulang jadi makanya used to. When he was in hometown, he was used to going to the rice field. Waktu dia di kampung halaman dia tuh uh, terbiasa gitu dulu terbiasa pergi ke sawah. Was used to going. Jangan lupa uh, verbnya ditambahkan ing karena itu uh, peraturan uh, uh, apa namanya uh, rulesnya. Five, he's getting used to seeing tall buildings in Jakarta now. Nah, dia mulai terbiasa melihat gedung-gedung tinggi di Jakarta. Ya. yeah. Kita uh, conclusionnya number one used to digunakan untuk menjelaskan situasi atau peristiwa yang berulang atau kepemilikan di masa lalu masa lampau lebih lengkap lagi silahkan klik di atas untuk ya lebih jelas lagi apa itu used to be used to uh, ini tergantung dari subjek ya guys ingat lagi kalau I ya am kalau she ya is dan seterusnya menjelaskan tentang masa sekarang saat ini sesuatu yang sudah terasa familiar. Sedangkan get used to digunakan untuk menjelaskan proses terbiasanya kita terhadap sesuatu. Contohnya, I'll get used to this job. Ini sebuah proses kayak, oh saya akan terbiasa. Saya akan terbiasa um, dengan pekerjaan ini. Yang keempat, di dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya apa ya? Used to artinya dulu. Ya, apa? <laughs> Be used to biasa atau tetap biasa. I'm used to Indian food, Indian food. Get used to mulai terbiasa. Nah, tensesnya tensesnya be used to dan get used to bisa digunakan untuk tenses apa saja. Ingat tadi tensesnya apa aja? Ayo. Ya, tensesnya uh, present, future, dan uh, past. Oke, sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Thank you guys and uh, don't forget to subscribe. Bye, see you guys.